続きましてが、えー、小山市ですね、えー、からお越しの桜咲く栃木県立小山北欧高等学校よさこいソーラン部より川端るかナさんですよろしくお願いしますさあそれでは B ブロックいきましょう果たしコンテストどうぞ